al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme. A. es para, 와 진짜 잘 따라해. B. es para, Baby girl. What's up? Che. es para, D es para. Beat you up, Don Quixote, Do Flamingo. F es para. Feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. G es para. Changbin. Es. Es. Muy guapo. Muy guapo. Guapo. H. Es para. L. Es para. Lo siento. Lo siento. M. Es para. Mi amor. O. Es para. Ole, ole, ole, ole. P es para. R es para. 스리라차 어, 그 뜻이 뭐예요? 아, 스리라차는 사실 이제 매운 소스 뜻도 있는데요. 네. 이제 스페인어로 라차가 돌풍이라는 뜻으로 네. 이제 세 명이서 돌풍을 일으키겠다라는 아. 뜻도 담겨져 있습니다. 아, 또 스리라차. Doble R es para. 아. 오. S es para. 음, T 네. es para. all over when I don't.